alle er imot terror. Når justisministeren med vilje misforstår andre partiers intensjoner. Når hun fyrer opp under konspirasjonsteorier. Da skyter hun samtidig hull i den egentlige muren som beskytter oss mot angrep. Respekten for hverandre, at vi står sammen når det virkelig gjelder. At vi har eh, tillit til hverandre vi trenger å samle, ikke splitte.